биз электромагниттик толкундардын булагы катары кыска толкун генераторун колдонобуз электромагниттик толкундарды кабыл алгычтын мүйүздүү антеннасы бар кабылдагычтын кабыл алган сигналы күчөтүлөт жана катуу сүйлөткүчкө берилет динамиктин багыты каалагандай болгондо үн угулбайт алар бири бирине берки жайгашкан болсо анда үндүн угулушу жакшы болот